Мені сподобалось і організація заняття в плані співвідношення теорія, практика, і е, спосіб викладу, і те, як презентується матеріал там на великих екранах, і те наскільки е, ну, хороша техніка, хороше обладнання, з яким ми можемо працювати. Ну і плюс те, що викладач завжди готовий допомогти, підтримати, порекомендувати. І він відкрита людина, і це це круто. Ну і плюс до всього, що найважливіше, він професіонал, це відчувається. Ти знаєш, що тебе ведуть в правильному напрямку, і в цьому напрямку ти тільки зустрічаєш якісь нові ідеї, нові е, бажання. І Ну і це круто, тому що, наприклад, е, в той час, коли в нас були польові роботи, і я знімала там релакстанціями, я зрозуміла, що я б дуже хотіла займатися такою зйомкою якихось динамічних речей, монтувати ці штуки. Мені найбільше сподобалась тема інтерв'ю, ну, запис е, інтерв'ю зі штатива що чому мені це сподобалось, тому що е, я відчуваю, що мені якийсь такий журналістський потенціал, але оскільки я не знала ні як працювати з камерою, ні як е, правильно знімати людину і так далі, цих нюансів не знала, я боялась. Тепер я розумію, що все справа практики, і з тими базовими знаннями, які я отримала, я можу практикуватись, і зрештою, в якийсь момент, коли я захочу спробувати журналістику піти, то я це зроблю. Е, замечательний курс. с самого начала интересно в плане того, что получаешь знания о том, как подходить к съемке, постановка кадра, как расположить человека. Э, в общем, совершенно новое теперь впечатление от работы. Ну, смотришь телевизор и смотришь профессионально, скажем так, не побоюсь этого слова. Э, плюс всякие другие нюансы, как ну, там, что касается панорамы, что касается съемок движений, это все тоже, конечно же, интересно. Главное это все не растерять, собрать все в кучу, практиковаться и в общем усилиями ну, получится, можно наработать хорошие навыки в общем съемки.